نسيهم بلدي الو عرفتش نديرو ليه قلت حتى يسيف الوقت آه، كومونديت واحد آه، لي كادو باش نقدر simpanha uh, Isso, de yes ولا كيتحرك البرد بالليل دونك هادي كان ست هانم حكوا بالليل محسوبك ست هانم Thank you. 진심으 دلوقتي تنشف من الميه ولا لي سجاره هدي بيها اعصابي حاجه غريبه جدا والله عارفه يا زوبه انا فعلا مش عارفه الناس اللي بتشرب سجاير دي بتشربها ليه ده انا ولا ولا ولا عليك جده كمان برد وياسمين حبيبتي كلها عندنا يلا استهانم ست هو بالليل ليك على الاكل شو بحبها لو طالب لي مليون ليره مو كان احسن يعني غندوز نجمعو ونشمشلو الفرج ديالو كما كتشوفو كنطيب هاد الكويشه الخفيفه هادي الراقصه خلود